पिछहत्तर साल से इन पाकिस्तानियों ने एक वहम पाला हुआ है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी होता है ना उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भारत होता है चाहे भारत ने वो किया हो या ना किया हो वो मसला बात का है लेकिन पाकिस्तानी ये मान के चलता है पाकिस्तान में जो भी हो रहा है अच्छा बुरा उसके लिए भारत जिम्मेदार है इसी तरह एफ की ग्रे लिस्ट में चले गई है आतंकवादियों को पालने पहुंचने के लिए पाकिस्तान नंबर वन है इसी के चलते एफ ने कर दिया इन पाकिस्तानी को ग्रे लिस्ट में एफ किसी को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो उस देश के अंदर फॉरन इन्वेस्टमेंट नहीं आती जाती है आर्थिक रूप से उस देश की कमर टूट जाती है और पाकिस्तान तो ग्रे लिस्ट में रहने का किंग है ये क्या बात ये क्या बात करता है यार एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा इन पाकिस्तानियों के साथ में हाल भी वही हो गया एक तो एफ के ग्रे लिस्ट में ऊपर से वहाँ पर जो बॉस है एफ के वो भी इंडियन बन गए तो इसी मुद्दे पे हमारे पाकिस्तानी पत्रकार है निकले पब्लिक के बीच में और पाकिस्तानी आवाम तो आपको पता है उनका ज्ञान तो जहालत की जहालत की जहालत की हद से आगे तो चलते पाकिस्तान काम किया ना अब तक तकरीबन काफ़ी जो उसने जो भी उन्होंने डिमांड की थी एफ ए टी एफ ने जो शराय थी वो हमने पूरी जो भी उनकी डिमांड थी जो शराय थी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी एक आधी रहती थी वो भी तकरीबन मुकम्मल हो गई है तो इसके अलावा तो अब तो हो ही नहीं सकता कि ये ना हो कि तो ग्रे लिस्ट से ना निकला जाए ये तो अब जो होगा ना जो भी ये दबाव ही होगा कि अभी भी रहे तो दबाव होगा दबाव ही होगा कि तो ना रहने दिया जाएगा इनको ठीक है मुझे ये बताएं चार साल या चार साल से जायद का अरसा हम एफ ए टी एफ की ग्रे लिस्ट में रहे हैं उसकी क्या वजह क्या है उसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको शोहेब भाई साहब क्योंकि आपने आतंकवादियों को पाला है आपने उन नागों को पाला है जो आज आप ही को डस रहे और आपको बद से बदतर हालात मिले गए जिन आतंकवादियों की लिस्ट देख रहे हो ये सब तुम्हारे बनाए हुए तो हमारे विदेश मंत्री तो बोल ही चुके हैं कि हम तो दुनिया के अंदर आई एक्सपोर्ट करते हैं और तुम इंटरनेशनल टेररिस्ट तो इसीलिए तुम लोग ग्रे लिस्ट में इन भाई साहब से क्या पूछते हो हमसे पूछो हम इंडियन से पूछो वजह यही है कि मुल्क के हालात ही कुछ इस तरह के कर दिए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग इतनी हो रही थी और फॉरन फंडिंग हो रही थी जिसकी फंडिंग हो रही थी इसके अलावा जो एक इल्ज़ाम था कि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन बात है ये भी था कि लोग जो थे दहशत गर्दी की हम मामलत करते हैं लेकिन ऐसा कोई नहीं लेकिन भारत की वजह से ये हर वक्त प्रोपोगंडा किया जा रहा था कि वजह से वाह वाह वाह वाह वाह वाह बस यही तो चाहिए हमको भारत की वजह भारत की वजह जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर चीज में भारत वजह होता है और इन पाकिस्तानियों तो हद ही कर दी भाई साहब ये इनके जो बाढ़ आई थी ना उसमें भी भारत का ही हाथ था आर यू कॉमेडी दूसरी वजह ये इंडिया इसी वजह से देखने को जाता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे देखिए हालात पाकिस्तान के इस तरह से बारिशें हुई है ऊपर से पानी का बहुत ज़्यादा ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज़ का और उन्होंने पानी की पाकिस्तान की तरफ छोड़ दी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है बारिश सैलाब आ रही है हम भी इस इधर पानी छोड़ जी जी सर इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया हूँ पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े झालत का नेक्स्ट लेवल है भैया ये जी जी हम उनको देखना चाहते लेकिन वो हमको नहीं गुआ रहा क्योंकि वो जब से पाकिस्तान बना हुआ वो हमके खिलाफ ही कोई ना कोई ऐसा कार्रवाई करते रहते हैं कभी अफगानिस्तान के हो जाते हैं कभी बलूचिस्तान में कार्रवाई करवा देते हैं कभी ये हालात बाउंड्री के इंडिया वाला तुम्हें जाहिल मासूम पाकिस्तानियों को इतना परेशान मत किया करो यार देखो बेचारे को रोना आ रहा है बस टिश्यू विश्यू पेपर हो तो पहुँचा दो अगले के पास आपका कहने का मतलब वादात होते हैं कंट्री से मैं एग्री करता हूँ और दबाव इसलिए नहीं उसके ऊपर डाल दे क्योंकि उसके हर मुल्क के उसके ऊपर जो होते हैं ना उनके अपने मुतालबात होते हैं बिजनेस होता है जो भी वो रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से वो उस पर प्रेशर नहीं डाल दे ठीक है मान लिया एक मिनट के लिए आपकी बात मान ली उनके हर मुल्क के साथ रिलेशन अच्छे हैं बिज़नेस चल रहे हैं फिर मैं यही क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि हमारे बिज़नेस क्यों नहीं चलते कि हर कंट्री के साथ हमारे रिलेशन क्यों नहीं अच्छे होते दूसरी कंट्रीज के साथ ये भी सोचने वाली बात है। बात तो ये है कि हमारे हालात कहीं ना कहीं हमारी खामी है ये तो बात है कि हमारा जो भी एक जो उनका वो खुद ही कहते हैं कि भारत के मैंने तो इतनी दो तीन ही चेंज जितनी इनके वजीर अजम चेंज हो गए और इसके बाद जो भी वाले ये कहते ये कहते हैं उनका का वो इंदिरा गांधी ने कहा जवाहरलाल नेहरू ने कहा चल झूठा के हमने तो इतनी धोती तो नहीं चेंज की जितनी इन्होंने वजीर आजम चेंज कर दी तो उसमें कोई झूठ वो जी आए दिन आ... देख रहे हैं आप खुद देख रहे हैं कि दुनिया को भी पता चल रहा है कि इनके ऊपर जो हालात है आवाम का कोई अपना इत, अपना इतमाद ही नहीं है कोई ऐसा हुक्मरानों पे इतमाद नहीं है, है और जो भी आता है और प्लानिंग के तहत आ जाता है बाहर से बिठाते हैं और ले जाते हैं बस हवा निकल गई अब आए ना लाइन पे अब निकली ना भड़ात भूखे नंगो असली वजह यही है जो अभी तुमने बताई और सबसे बड़ी वजह है आतंकवाद टेरर फंडिंग इसको सुधारो तब दुनिया तुम्हारे को थोड़ी सी इज्जत देना शुरू करेगी इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी अपनी खामियां हैं हमारी अपनी गलतियां हमें चाहिए कि आपस में फिर अवाम में इतिहाद पैदा करें और आपस में रह के मुल्क को तरक्की की तरफ आमदन करें यूनाइटेड हों यूनाइटेड होंगे तो आगे हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे मुझे ये बताएं जिन वजूहत की वजह से हमें एफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था मनी लॉन्ड्रिंग या इसके अलावा ये टेरर फंडिंग की वजह से ख़ास तौर पर कि जी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम करती हैं या जिनको सपोर्ट किया जाता कहा यह गया इल्ज़ाम ये लगाए गए आपको लगता है ऐसा था जी ईमानदारी से बताइए नहीं ऐसा तो नहीं था नहीं था नहीं था नहीं मानेंगे ये पाकिस्तानी इतने बेगैरत कौम होती है कभी मानेगी नहीं भाई साहब लाशें भी बहा देंगे लेकिन ये बोलेंगे हमने तो किया ही नहीं है कुछ भी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है एफ वाले तो बाउल है जो इन बिचारों को डाल दिया उनमें तो अकल ही नहीं है भारत की साजिश है ये तो फिर भी दबाव था कि कुछ रह गए थे प्रोग्राम जिसकी वजह से कोई भारत ने लगाए थे लेकिन हमने जो उन्होंने डिमांड की थी वो तो हमने मुकम्मल कर दिया लेकिन इसकी एक ही रीज़न है कि वो कि वो चाहते नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे क्यों नहीं चाहते और कौन नहीं चाहते इसके काफ़ी सी रीज़न है जैसे कश्मीर का मसला है कि अगर पाकिस्तान तरक्की अच्छा ये तो- अच्छा इंडिया की बात कर रहे हैं जी जी इंडिया को एक मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं एफ सिर्फ इंडिया के सर पे तो नहीं चलती एफ जो एक ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये एफ बनाई है जिन कंट्रीज ने मिल वो सिर्फ इंडिया के कहने पर तो नहीं सारा कुछ करेगी तो दूसरे कंट्री क्यों नहीं हमारा साथ देते यू आर गुड ये हमारे असल में चाइना ही नहीं हमारा ऐसा जितना साथ देता है वैसे चाइना कहता है देखे ना हमारे जितने भी मुकमरान आए हैं ना वो अपनी जो खारजा पॉलिसी है ना वो इस तरह नहीं अपना काम कर सके जिससे मुल्क का अपना बेहतरी की तरफ काम आप एट दी एंड घुमा फिरा के बात पे आ गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज़ के उनमें कहीं ना कहीं खामी है जी जी तो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जी जी हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपने सारे भी आप जो भी अख्तलाफात हैं उनको बुला के और मुल्क की खातर और कौम की खातर तरक्की की तरफ हमें गावजम होना चाहिए ये बताएं कि वजह क्या है क्या हमारी अपनी खामियां थी जिसकी वजह से हम चार साल से जायद ग्रे लिस्ट में रहे हैं या फिर कोई और अक्सर हमारे यहाँ पे हमारे मीडिया में ये कहा जाता है जी इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में इंडिया ने हमें ग्रे लिस्ट में डुलवाया क्या इंडिया का हाथ है या हमारी अपनी खामी नहीं इंडिया इंडिया का हाथ भी हो सकता है लेकिन असल कमी हमारे अपने अंदर है जो हमारे सियासतदान हैं जो हमारा रुपया बाहर ले गए हैं जो उन्होंने बाहर में बैरून बैरून मुल्क जाकर ज़्यादातर बना ली हैं जो फंडिंग हुई हैं ऐसे जब मामला तो इंटरनेशनल इशू में आएंगे इंटरनेशनल लेवल पर जब ये हमारी बदनामी होगी उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम ग्रेली से निकल नहीं रहे ग्रेली से निकल हाँ। नहीं पा रहे तो इंडिया को क्यों कसूरवार हम कहलवा बार बार कहते हैं हमारी मीडिया या हमारे जो उनसे ऊपर हैं सीनियर पॉलिटिशियन वो क्यों कहते हैं इंडिया ऐसे अगर लेट सपोज इंडिया ने हमें ग्रे लिस्ट में डलवाया तो हम इंडिया को क्यों नहीं डलवा सके बात हाँ, है? वो हमारी खारजा पॉलिसी में कमी है वो हम समझते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी कौम जो है ना वो कमज़ोर है और हमारी खारजा जो सिस्टम है खारजा पॉलिसी का वो मजबूत होना चाहिए इंडिया हमारा दरीना दुश्मन है वो हर प्लेटफार्म पर हमारी मुखालफत करता है तो भाई साहब इतनी समझदारी की बातें कर रहे थे समझदारी की बातें करते करते भाई साहब का ट्रैक फिसला और सीधा इंडिया पहुंच गए और नहीं तो क्या ये पाकिस्तानियों की खूबी होती है सीधा इंडिया पे हमला करने की लेकिन हम हिंदुस्तानी भी पीछे नहीं है हम इन पाकिस्तानियों को हर प्लेटफॉर्म पे देते हैं मुंह तोड़ जवाब और ऐसी पटकनी देते हैं की आज पाकिस्तान बद से बदतर हालात में चला गया लेकिन ये पाकिस्तानी फिर भी नहीं सुधरेंगे सही बात है और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन धड़ाधड़ पहन दीजिए ठीक है और कमेंट्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और भाई साहब शेयर तो करते नहीं हो आप वो भी कर दिया करो ठीक है आप लोग अपना ख्याल रखिए आपका भाई आपके लिए पांच मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम और हाँ एक भाई का कमेंट आया कि भाई तुम पाकिस्तानियों को रिप्लाई देते हो इन पाकिस्तानियों तक ये रिप्लाई पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता अक्सर काफी लोग ये सवाल मुझसे करते भी रहते हैं तो भाई साहब इन लोगों तक वीडियो पहुंचे या ना पहुंचे वो एक मैटर अलग है लेकिन इनके जैसे सोच रखने वाले भाइयों तक वीडियो जरूर पहुंचता है और इसीलिए लिए आपका भाई दिल खोल के पेट भर भर के गालियां खाता है समझ रहे हो इन जैसी सोच वालों तक ये वीडियो जरूर पहुंचता है इसके लिए इन पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है